今天要分享的是七七现场酒吧活动，耶！听说防弹来台湾了，耶！相信大家都知道，防弹来参加 A B S 七七超级演唱会。f o r Spring 为了要欢迎防弹他们的到来，我们准备了九十八颗小胸章到场发放。七个成员分别准备了十四颗，也就是十四乘七等于九八。Yes，如何得到小胸章呢？首先要订阅 f o r Spring 的频道。Step two，分享任意一影片到社群网站上，可以是 F B、Instagram。 Twitter，帮你猜 Step Three，获得小勋章。如何找到 Full Spring 呢？预计会在当天的下午三点半到四点之间抵达会场，请认证 Koya 以及 Cookie 的帽子，加上标配口罩， <laughs> 请来找寻 Full Spring 并且获得小勋章吧！以上就是七七现场主办活动分享介绍，到时候见，拜拜，See you。请问是 Full Spring 吗？想要拿小票吗？没问题，YouTube 订阅这样可以吗？ 想自己分享，上飞是不可能，发疯！要要要！我要分享！为什么要做小胸章？是因为韩国可乐的小胸章，超可爱的。然后就觉得很想要自己也做一组自己喜欢的 BTS 胸章。